古来より玉には魂が宿ると言われているそれゆえ戦う男は命を懸ける己のビー玉に叫べ Big b イ ても俺今のままでいいこの広い街にもたつありそうなやついるとわかったから大丈夫さいつかビバイ出会える明日という瞬間 バイ勇気つきつらさかみ